Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube Momento Detailing, une chaîne de partage. Je vous montre un petit peu mon univers, ce que je fais. Je vous fais des expériences, je vous montre des, machines, des tutos. Euh, je vous fais des petites euh, vidéos comme ça. N'hésite pas, abonne-toi, like, partage hein, cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. J'ai eu des milliers, des milliers de messages. Quelques-uns qui m'ont demandé comment tu as fait pour commencer, pour démarrer ton, entreprise, pour trouver des clients, pour, euh, pour commencer à travailler. Et moi, je vais te dire mon avis personnel, ok je vais te dire ce qui s'est passé avec moi. Aujourd'hui, j'arrive à me payer tout, euh, tout ce que j'ai à payer. J'arrive à me sortir un salaire. Pour moi, c'est une réussite. Et toi, tu fais comme tu veux. Ça, des fois, ça peut pas marcher avec toi et des fois, ça va marcher. C'est mon expérience, ok Je veux pas des jugements, bébé, bébé, bébé, bébé. C'est ce que j'ai fait. Tu peux dire ce que tu veux. Il a pas de souci. La première chose, pour moi, le plus important, il y a tout le monde qui fait des flyers et ça, je suis contre ça. Parce que déjà, ça finit tout, la plupart à la poubelle, dans la mer, avec les tortues, avec les oiseaux. Euh, c'est euh, de l'argent jeté par la fenêtre, comme ça. Puis je vais faire un site internet. Site internet avec des photos avant, après, avec mes contacts, les prestations, les catégories, euh, tout ce que tu fais. Donc je me suis dit, soit je passe par quelqu'un, un professionnel, euh, je vais, je vais donner 500 balles pour me faire un site internet bien comme il faut, mais j'avais pas les moyens de faire ça. J'ai commencé à, acheter les produits, euh, le camion, les, les machines, tout ça, donc j'avais pas beaucoup de sous pour commencer. Il y a un site internet, franchement la première année tu payes 6 euros par mois, et après, au bout d'un an, tu payes 12 euros par mois. Je me suis dit, ça va, c'est pas énorme. Sur ce site internet, il y a des modèles, tu peux faire euh, à ta façon, tu peux mettre des photos, tu peux, tu peux faire un peu comme tu veux, avec tout ce que tu veux. Comme ça, quand tu vas voir le client, tu montres un peu euh, ce que tu fais. Une fois que tu as le site, tu fais tes cartes de visite, ok Moi, j'ai fait 1000 cartes de visite tout simple, hein, avec mon logo, ce que je fais, tac tac, derrière, il y a une carte de fidélité, réseaux sociaux, mon mail, numéro de portable, un peu ce que je fais, tac tac, mon site internet, voilà, comme ça. faut que tu as ça, N'oublie pas une chose, si tu démarres en auto-entrepreneur, c'est toi le comptable, c'est toi le commercial, c'est toi le prestataire, c'est toi qui fais tout. À part si tu as quelqu'un qui t'aide, mais c'est toi qui fais tout. Pendant six mois, j'ai pas travaillé. Ok, le temps de la création et le temps de trouver le premier client, personne ne te connaît, donc euh, c'est normal. Faut euh, prévoir ça. Euh, je dis pas six mois, des fois ça va prendre trois mois, ça dépend. Mais pendant les six mois, j'ai pas glandé, hein. Je j'ai pas attendu que le client me tape à la porte, hein. attention. Tous les jours, je me levais le matin et j'allais démarcher des garages de partout, des commerces, j'allais poser des cartes de partout. J'allais voir des garages Renault, Peugeot, Citroën, Audi, Skoda, euh, des mandataires aussi, des garages euh, de voitures d'occasion, des commerces, boulangerie, pharmacie, tabac, de partout. Je parlais de partout. Dès que je pouvais laisser une carte, je laissais. Euh, j'avais toujours un tas de cartes dans chaque voiture, dans ma poche, dans mon sac. Chaque fois que j'entendais parler, chaque fois que je pouvais euh, lâcher une carte, je lâchais une carte et j'expliquais un petit peu ce que je fais. Euh, il ne faut pas perdre l'opportunité. S'il y avait des rassemblements automobiles, des trucs comme ça, tu mets ton petit t-shirt et tu vas au rassemblement, comme ça, ça te fait de la pub en même temps. Il faut trouver tous les moyens possibles de faire de la pub. Avec ton entourage, avec tes amis, avec des amis qui ont des entreprises, qui ont des flottes automobiles, voilà, il faut voir avec tout le monde, il ne faut pas écarter des possibilités. Des fois, tu trouves une bonne niche et cette niche-là, elle va te rapporter beaucoup de clients. Tu vas avoir des clients qui vont te dire euh, je suis pas intéressé, ils vont t'envoyer chier, ah, je vous appelle, mais ils vont plus t'appeler. Et après, tu as des clients qui vont dire, ok, bah, on va travailler. Premier client, c'était Renault, ok J'arrive là-bas, j'explique, je lui dis, écoute, écoutez, je fais ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ils me disent, ok, on va faire un test. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé avec eux. C'est moi qui fais tous les véhicules d'occasion, les intérieurs. Il suffit que tu sois présentable, tu sois respectueux, que tu fasses des, bah, du bon service sois correct parce que si tu es vraiment trop cher, bah, les gens ils vont pas venir. Si t'es euh, pas cher du tout, bah, tu vas pas réussir à ta vie, donc euh, tu vas travailler pour rien parce qu'ensuite tu as tous les, produits, les taxes, euh, le gasoil, tu as tout ça à payer. Il faut que tes prix soient cohérents, ça soit correct hein, parce que tu passes des heures et des heures sur un véhicule, il faut que ça soit justifié, tu vas pas travailler pour, pour 40 euros la journée. Fixe combien il faut que tu fasses par jour mon pote, je te fais une autre vidéo si tu veux, comment je fais pour m'organiser, pour fixer ça. Où elle parlait vraiment, mais vraiment autour d'elle, ok Donc j'ai eu beaucoup de particuliers qui m'appelaient de sa part. En plus, elle m'a dit, si tu veux, tu peux faire les, particuliers ici, dans le garage. Et franchement, c'est top. Quand t'as pas de local, euh, c'est top. J'ai d'autres garages que je suis, euh, que je suis allé démarcher auparavant qui m'ont appelé, qui m'ont dit, bah écoutez, euh, je voulais faire un essai et tout, donc j'allais faire un essai. Et euh, ça passait crème. Après, je faisais une, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà, on travaillait ensemble jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, j'avais des appels qui me, j'avais des appels sur mon portable, des garages. Tu vois, ça, vient comme ça. Un jour ou l'autre, ils auront besoin. S'ils ont une surcharge de boulot, même s'ils ont euh, déjà un préparateur, des fois, ils ont trop de boulot, ils vont t'appeler. Euh, c'est ce qui m'est arrivé. Après des particuliers, je commençais à avoir des particuliers qui m'appelaient, j'allais chez eux. J'étais toujours dépendant d'eau et d'électricité, ok tu lui dis, bah, écoutez, je vais utiliser votre eau et l'électricité. Par contre, je ne facture pas le, les frais de déplacement. À part si c'est au-delà de 20 km, moi je facture. Pour l'instant, je ne suis pas indépendant. Le but, c'est vraiment d'être indépendant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais chercher une, une, cuve à eau pour euh, être vraiment indépendant d'eau. Ensuite, ça sera le groupe électrogène. Pour que ça soit un gros truc pour tenir le compresseur et l'aspirateur en même temps. C'est deux machines que tu vas avoir en permanence. Donc, il faut que ça supporte les deux machines, ok de ce que j'ai vu, il faut quelque chose à 8, 8 kW. Une fois que tu as ça, tu as tes particuliers, tu vas chez eux. Beaucoup de fois, tu vas travailler euh, au bord de la route. Et j'ai remarqué un truc. C'est que je me suis dit, je suis là, euh, sur la route, il y a beaucoup de passages et j'ai rien pour me faire de la pub. Au début, j'ai commencé avec un jumpy, j'allais pas investir sur le flocage, euh, un jumpy qui était un peu vieux. je me suis dit, je vais investir un peu plus tard quand j'aurai mon nouveau camion. Et je me suis dit, il faut quelque chose, il faut quelque chose pour faire de la pub. Je me suis dit, je vais regarder. Ok. Je suis allé sur Internet et je me suis fait un gros dépliable en toile avec euh, ce que je fais, mon logo, le contact et tout. Comme ça, j'avais fait après un support et je mettais par terre et j'avais l'affiche dessus. Les gens, ils passaient à côté, ils s'arrêtaient, ils prenaient des photos, ils me demandaient des cartes. Franchement, ça a marché de fou. Mais franchement. Mais aussi, euh, je sais pas si tu as déjà remarqué, j'ai un gros paddock, une grosse tente, euh, protégée du soleil et de la pluie quand je travaille. Je me suis dit, je vais faire aussi un putain de machin là, un... mais de la largeur du paddock, euh, pour me faire de la pub. Voilà. Et ça, chaque fois que j'ouvrais mon paddock, euh, je l'accrochais, je l'accrochais, je m'étais bien tendu, ça me faisait de la pub en même temps. Et franchement, ça a marché de fou. Euh, hein? Ce truc-là, je utilisé quand je faisais des, portes ouvertes, par exemple chez, un, des, des amis. J'étais à côté, je mettais le paddock avec la tente et je faisais ma pub comme ça. Franchement, ça marchait de fou, il faut le faire. Après, tu vas arriver à un stade où tu vas avoir des clients réguliers, tu vas avoir un jour oui, un jour non, tu vas avoir des appels. je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de particuliers qui m'appelaient, mais le souci qu'il y a, c'est qu'ils habitaient un appartement. Ils n'avaient pas les conditions, ils avaient, je ne pouvais pas me brancher en haut. Il faut que je trouve une solution parce que c'est beaucoup de clients que je perds là, et, mais vraiment beaucoup. Hein. Soit j'arrive à trouver un endroit à l'abri avec l'eau et l'électricité, soit il faut que je sois vraiment indépendant, que j'investisse euh, dans, un, dans une cuve à eau, dans un groupe électrogène. Je me suis dit, je vais parler autour de moi, je vais voir si autour de moi il n'y a pas quelqu'un qui a une petite place, euh, je le paye par mois, je m'en fous. Parce qu'au vu, attention, pendant trois ans, n'es pas crédible du tout. Il n'y a personne qui va te faire une location, un bail. Il n'y a personne qui va te prêter de l'argent. C'est très compliqué. Il faut trois ans de bilan positif pour que quelqu'un te fasse un, bail de location. Donc, euh, fais très attention. Donc, si tu peux trouver à côté un ami, euh, une connaissance. Euh, moi, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé quelqu'un. Il avait une place parfaite avec un abri, eau, électricité, évacuation d'eau. Nickel. Je suis resté un an et j'ai trouvé plein de clients. Et tous mes clients particuliers, je les envoyais là-bas. Je mettais ma pub devant, je travaillais, nickel. Il y avait plein de gens qui venaient. C'était top. En plus, c'était à côté d'un tabac. Laisse tomber, c'était un truc de fou. Là, je travaillais vraiment tous les jours, samedi, même le samedi et c'était un truc de fou. Au d'un an, je suis parti parce qu'il a changé d'avis, on a changé tous d'avis, donc euh, j'ai trouvé un garage, un garage à mandataire, que je travaillais aussi avec lui, je faisais des, des voitures pour lui. Il me louait une place dans son garage et je le payais tous les mois. J'ai eu beaucoup de clients, c'était un bon endroit, c'était une zone industrielle, beaucoup de passages, nickel, beaucoup de clients. Tous les clients, j'envoyais là-bas, je faisais des céramiques, les polissages, je faisais tout là-bas tout ce qui était rénovation de cuir, tout ça, je faisais là-bas. Pareil, au bout d'un an, euh, il a commencé à prendre de l'ampleur, il a mis un deuxième, un deuxième pont ma place, elle commençait à, être plus petite. Je me suis dit, je vais me partir et euh, on verra après. Je ferai que du domicile. Il faut essayer de trouver des endroits comme ça, euh, stratégiques, pour, euh, voilà, pour, te permettre de faire des, trucs comme ça. Parce que où il pleut beaucoup, tu peux pas travailler. Dehors, avec une pluie infernale, tu ne peux pas travailler. À neige, tu peux pas travailler. Donc il faut trouver un endroit où tu puisses travailler, ok C'est très important. Après voilà, tu vas voir, tu verras, si, si tu es vraiment correct, tu vas avoir du boulot tous les jours une fois que tu as les clients, que tu travailles tous les jours, que, tu arrives à bien travailler, il faut aussi les garder, il faut les appâter, il faut, euh, il faut trouver des moyens pour, le, pour avoir euh, euh, une confiance avec eux. Tu trouves un des pour mettre dans la voiture, ça s'appelle des goodies. Soit tu trouves, je sais pas, des odorisants, par exemple, personnalisés avec ton logo. Comme ça, ils mettent sur son, rétro. Comme ça, dès qu'ils ont des gens qui rentrent dans sa voiture, bah, ils vont voir ton logo c'est un moyen de faire de la pub. Tu finis la prestation, tu mets ça avec deux trois cartes, tu vois, à côté. Soit euh, des petits bonbons avec tes cartes, euh, soit, euh, par exemple, j'avais fait des petits sacs poubelles tout petites comme ça, avec mon logo dessus. Chaque fois que je faisais une grosse prestation, je mettais ce petit sac, je donnais comme cadeau. Il avait mon logo, ça me faisait de la pub en même temps, et le client, il était content. Il faut faire des petites remises. Si c'est un client habituel, tu fais des remises. Si par exemple, le client, il veut vraiment juste faire une formule rapide, Imagine que tu as un, siège qui est taché, mais que à la base, elle voulait pas laver les sièges, bah, tu le fais le, siège quand même, c'est une petite chose. Faire toujours un peu plus, comme ça, euh, le client il voit que n'es pas un chien, tu pas, que bien du bon boulot. Les gens qui vont dire oui, mais après ils vont mal s'habituer. Euh, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je vois que si c'est un client régulier, je travaille euh, souvent avec eux, je vais pas facturer un truc que tu vas prendre 10 minutes à faire. Franchement, je vois pas le, problème. Sur place, il faut être vendeur. Au début, tu euh, tu sais pas combien de temps tu vas prendre pour faire un véhicule. client qui t'appelle pour faire l'intérieur. Donc sur place, tu essaies de vendre un truc en plus. un lavage extérieur, un lavage plafonnier, rénovation des phares si tu vois qu'ils sont un peu jaunis. Si tu parles pas, les gens ils savent pas. Euh, sur place, tu vois que le cuir est un peu craquelé, bah, tu essaies de vendre une, une, prestation de rénovation du cuir. Tu vois, essaye de vendre un peu plus, essaye de parler. À la fin de la prestation, tu dis euh, au client, euh, est-ce que vous pouvez me donner laisser votre avis sur Google Moi, à la fin, dès que j'envoie une facture par mail, j'ai euh, un petit lien en bas avec mes coordonnées et avec le lien pour que les gens puissent donner leur avis sur Google. Aujourd'hui, les gens ils vont tous sur Google pour chercher n'importe quoi. Donc, des avis positifs, les gens ils vont forcément aller vers toi. Donc voilà, après, voilà, il faut les garder, il faut les appâter, c'est important. Après, après, je me suis dit, avec le temps, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver des, contrats euh, mensuels, des contrats euh, trimestriels, semestriels, je sais pas. Il faut que j'arrive à trouver des contrats. Donc, je proposais aux clients des contrats d'entretien, bien sûr avec des prix un peu plus attractifs, vu les entreprises qui ont des flottes automobiles. Comme ça, tu sais qu'il y a tant par mois qui vont rentrer, il y a tant qui va rentrer par an. Voilà les gars, moi franchement c'est ce que je ce que j'ai fait et, pour moi aujourd'hui ça roule. Bah il y a des jours que t'as des couilles, j'ai des gens qui m'ont appelé le matin que, qui me disent que c'est pas possible, ils ont eu un contretemps, donc toi tu te trouves dans la merde. Oh, il faut faire attention à ça aussi, c'est que il faut essayer de il faut essayer de trouver tout de suite autre chose. Après voilà, ça c'est un autre c'est un autre sujet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle peut vous aider. N'hésitez pas à laisser votre petit euh, pouce bleu, abonne-toi. Euh, dis-moi ce que tu penses sur les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas, dis-moi en commentaire, comme ça je peux faire d'autres vidéos. Et voilà. Hein? Merci d'avoir regardé. Je te dis euh, peut-être à bientôt. et ciao